kamiliyoni atandise okukolerera obukadde bwe lwaki edigo yogerawo otyo oluvannyuma lw'okubeera nga omuyimbi kamiliyoni yakava mu sho bwatyo asazeewo ezimu ku ssente ze yafuna empitirivu okuva mu sho gye yakola ku cricket ovo erugogo asazeewo yasalawo n'azimbamu ennyumba bwatyo yazimbye ennyumba gye bagamba nti eri mu buwumbi obutoogeddwa eri mu buwumbiwa bulala gizimbye ku entebe loodi mu real estate emu kamiyoni azimbye ennyumba eno yamaanyi nene eno ennyumba nene nzibu wabula teyagiragaako nga tanaba kugimala wabula olumaze ogimala bwatyo agijjayo n'agenda ku social media handles ze n'ateeka n'ateekerayo abantu ebifaananyi mu maaso abadde bapaakinzeewo emmotoka ye range rover sport bwato n'atulaga amaka amakula tukujagulizaako omukulu kamiri quez tukwebaza olw'ebyo byofunye ago ge makula era ge makungula ga talenti omukulu joseph mayanja gaasobodde okujja mu kuyimba oluvannyuma lwebbanga lyakoleredde ono yakamala okufuna ennyumba y'emiseera ebitali byewala erimu omukyala ebweru eri abaana be gye bawangalire wamu n'omukyala kati atulaze ennyumba wano kitulaga kitukubiriza abaana bonna abayimba nti mukole nga muinvestinga mulabire ku bano bakulu bammwe mu kintu kino eno bakulu bammwe mu indasitule y'okuyimba nti bw'okola sente tozirya kivubi bw'okola sente tozisaasaanya bw'okola sente tozinywamu mwenge wabula kola nga wetegekera mu maaso kubanga oba oli awo oyinza okeera nga omulimu tokyalina oba nokeera nga oweddeko nebwebityo so tubakubiriza abaana bato mulabire ku bantu nga bano eno mweyongere okukola mubeere n'amaanyi mubeere n'ebirooto bwoba nga okola settinga goals tulabye omukulu kamiliyoni alina ennyumba eteri emu naye ate era akulaga akyazimba kino no kikulaga ki yeetegekera bukadde bwe senga abeera nga awumudde music senga atuuka time nga takyasobola kukuba bulungi nti abeera tagenda kukaaba abeera tagenda kuboyaana olw'okubanga abeera yasetinga so ate n'abaana be baganyulwamu wamu ne famire ye nti senga abeera ngaafudde mu bulamu bwensi eno sikyo akyogerako si yakireeta abeerawo nekyalese nti abantu ate abaana famire ejja kuba teyisibwamu nnyo maaso nti bajja kuba beesobola olwalegasirata abe gyeyalekawo n'ebintu neinvestiments zabaakoze so tukyozayozayoza omukulu kamiliyoni n'abantu abalala mulabire ku bano joba njagala nnyo omwami gravity omutujju nti azze n'ayimba music emubanga sidden ennyo n'akulaga ng'akola investments akola ebintu ebirungi akola ebintu ebikalu okwawukanako n'abayimbi abalala abajja n'abeera n'amalala nakola nakola wakubayo hiiti naba namalala sente nazirya kivubi nalowooza nti agenda kubeerawo oluberera kino kibawo ekyokuyiga tisate twagala mutuuke mu time mutandike ate okkabirira abantu abayiseemu amaaso nga mulinanga abataafuna ku ssente ekyo si ekiba kirungi nnyo eri baserebu baffe so omukulu kamiliyoni tukwagaliza okubeera obulungi mu nnyumbayo tujja kuba tugikuleta very soon mu bujjuvu tugendagenda tugirambule tugikutuuseeko obulungi era beera nga ogirindiridde wanno si walala wonna wanno tugenda gikuleetera mubeere bulungi Moira.